жоқ таныша алсак болот да э болбойт эмнеге болбойт болбойт дебедим болбойт чоңуңуз телефонуңуз кандай чоңуз телефонуңуз чоңуз шашпаңыз телефонуңуз кандай телефоным nokia жоқ неме номериңиз номериңиз қандай чоңуз номерим корпоратив цифралары цифралары кандай цифраларым арабча тұрмыз жақсы қанша албайлы жоқ жігіт танышпайлы айтшы қаяқтан келе жатасыз жұмыстан келдім а жұмыстан ба қаншаға чайын іштейсіз жұмыс бүткенге чейін іштеймін а жұмыстан кейін не қыласыз жұмыстан кейін жұмыстан кейін үй сағат жон кыз таанышып алсак болобу эмне <laughs> таанышкыңыз келип атабы аябай таанышкым келип атат чынбы чыпчын эркекче эркекче таанышкым келип атат качып кетпейсизби эмне качмак элем байке ана беш миң сом берип турбайсызбы срочно керек болот да саламатсыз ба жоңыз саламатчы эс алау отурасызбы ооба аябай сулуу кыз экенсиз рахмат Құмат. эмне иш кыласыз мен медикмин о бе? ооба Сіз іштеген палатада бір жума есі алып дарыланып өз колуңуздан укол алып айыгып екен. Сіз бе? ооба кыялданганыңыз жақшы байке бирок болбой калат эмнеге мен мен роддомда иштейм акушеркамын эгерде ойлонуп келем десеңиз анда жакшылап ойлоп көрүңүз жок салсы жыртам кетти эмне ач колдуң ба ооба жүр анда кайра өтөбүз коеюнбу мен сени чайнап чайнап туруп жутуп салайынбы жок мен жеп салам сени жутуп салам чайнап чайнап мен жеп салам сени байке ичкениңде бир нерсе заказ кылгылачы қақтырды іліп жүресің сен тетақтан бері іздеп не болды Ей, сен қақты жүресің сен тетақтан бері іздеп мен тиги атаңан аран қачып құтылбадым ба Неге? неге дейді да мен тиги балта көтеріп алып қолап жүрсе анан қачасың ба? ой ошол Нұрбек, сені кубалап саға жетпей алған тұрбай. ооба анан кийин атама сен жабып сен эмнеге ой ошо ғой, атам деген білесің ғой, чурк спортмастерді. спорт анан сен жактырсың сен мен таанышам чықырып кел не болды неге күліп отырсың не күліп атасың айтшы не болды айтшы айта не болды неге күліп отырсың неге шақырдың мені тыншылық қой апам деген экөөсүн үйленгөнүбүзгө каршы болуп иә апам экөөсүн каршы болуп дейм каршы айгерим эми ошого ушунча ыйлайсың деи анын эмнеси бар экен эми мен башка деле кыз табаып алам анын эмнеси бар экен эчтеке эмес эмне саламатсызбы чоң кыз саламатчылык чоң кыз мен сизди билем э? кимди күтүп атканыңызды <laughs> да каяктан билесиз сиз деген боз ат мінген ханзаданы күтіп атабыз туурабы э? <laughs> ооба ал каяктан билип койдуңуз ошо билген үчүн мына мен келбедим да мынакей мына турбаймынбы алдыңыздан вот ат келиптир атты көрүп атам ханзада гана ошондо мен мен ат болуп калып атам го чоңусу мындай мени шылдыңдап эле коюңузчу мен деген айгыр деп коет айгыр айгыр ладно чоңусу кезигесиз сен үшін барына даярмын қалайсың ба мына асманды алып беремін саған қаласаң мына айды алып беремін күнді алып беремін ушул шамалдар бүт бардығы сенікі қалайсың ба ар бер түшкен жамғырлар сенікі ушул жалбырақтарды алып беремін қаласаң ей жалбырак не эмне кыласың акчаң барбы машина алып бере аласыңбы машина элеби ооба кир жуучу машина болобу кир жугучу машинаңдычы өзүң айдай бер макул болот кашан э, алып берем кашан әйгерім эле дайым ушинтип кечиге бересиң ал ананы билесиң го нурбек эми сулуу кыздар дайыма ушинтип кечигип жүрүшөт да жок билем аны билем бирок сен эмнеге кечиге бересиң билбейм да түшүнбөйм да эме сулуу байкап турмунбу